saksıda bir çiçek yapraklarını tek tek kırdın sarardıkça koparıp atıyorum ki nefesimle çalmasın benden kırdığın yaprağı başkasının bedenine başkasının bedenine eksen tutar mı? Kalbim saksıda Ateş elinde hala mutfak ama Benden kırdığın yaprağı başkasının bedenine eksen Benden kırdığın yaprağı başkasının başkasının bedenine eksen Benden kırdın yaprağı başkasının bedenine eksen yapraklarıyla çiçek yaşamaya aşkısı aşkı